Combien j'aime ta loi, elle est toujours l'objet de ma méditation. Ta parole me rend plus sage, car je l'ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car ta loi est l'objet de ma méditation. Je parlé ma lumière Une lampe sur mon sentier parlé ma lumière Dans ma vie parlé ma lumière Je pleure mauvais chemin afin de garder ta parole. Oh oh, oh, oh, oh, afin de garder ta parole. Afin de garder ta parole. Afin de garder ta parole. Je veux garder ta parole. Afin de garder ta parole. Je veux